วัสดีครั TJ ครはい今日ですね我々サムットパカーン県に来ておりますはいサムットパカーンこれバンコクじゃないんですよここ、はい、まあねどの辺りにいるのかと言いますとスワラプン空港の近くです、はい、でねもうね多分後ろもすでに見えてると思うんですけども今僕ら来ておりますのがタラルアビンと呼ばれるところで、はい、ルアビンマーケット、はいはいはい、通称飛行機マーケットと言われているところなんで飛行機マーケット に飛行機はよく見えるから <laughs> わかんないけどままあそう呼ばれてるナイトマーケットに来てますローカルっすよねだいぶいやかなりマニアックですここは本当に、まあ、なんか都心部で観光客が行くようなナイトマーケットとはちょっと全然違うよ全然違いますねもう立地的にも、はい、でこちらナイトマーケットなんですけども15時から営業してて、はい、今回僕ら来てるのがね夕方のね、まあ、17時過ぎになります、はいはいはい、でまあ今回こちらのナイトマーケットはねもうどんなものがあるのかなんか噂によると バンコクナイトマーケットで売られてないような珍しいものもねちょこちょこあるみたいなんで、だからまあ食べ歩き、もう兼ねてちょっといろいろね、あのー、買い物をしていきたいなって思います、はい、まあじゃあそんなことなりねとりあえず中の方ね行っちゃいましょうか、はい、行きましょうはいではねまあこちらねたらナッレアビン入っていきたいと思いますあほらもう早速来ちゃったよこれもうタイ産 タイ産のアディダスとプーマ100バーツ安タイ産だからねこれ安い確かに確かに安いだから多分ねだからね80バーツいけるねこれ握れるね <laughs> 確かに言われても安いでまあこちらからね入っていきますでまあこちらのおしゃれなカフェなんかあったりとかしてねうんまあナイトマーケットではあるもののなんか若干ねおしゃれな うん綺麗な作りをしてますよねこれうんはーいこれ T シャツださゆうさゆうめっちゃ安ないうん20バーツですよウィンだね USA20 バーツ1着めっちゃ安いと思うめちゃくちゃ安いねでしかもね S から XXL まで全部20バーツなんだよ <laughs> やばいねやばいね確かに <laughs> これはびっくりでもこちらにもほら50バーツで、ね、こんなシャツなんかいや安い本当に安いね超ローカルードうん大体 XXL とかださ、うん、値段が上がったりするじゃん、うん、XXL から70バーツ、うん、確かに確かにでも全部同じこれから安いいや50安いなこれ新品でしょしかも中古じゃないでしょいやほんと新品でしょしかも結構いけいけてる柄あるんじゃないこれワンチャン、ね、うんいやいいじゃんいいじゃんまあこの宝くじからのピッツァ ね、お姉さんピザ食べてますねあでも入り口から入ってってこの辺りは <laughs> はいはいはいフラいえ、食べますいくらいあ、これ短いやつですよ、これ短いやつかこれあのー、ね女の子が履くやつあのね、もうタイに旅行に来たらこれマジで女子にね、履いてもらいたい、これはまあ、まあ、正直100バだったら MK でも80でもたまにうん、あるからね、うんこの方 ね女子にはね俺短いの履いてもらいたい本当にうん足見たいから生足見たいからまあでもこの辺りはま基本的にまあ衣類ですね洋服とかが売られててうんでまあ安いですとりあえずとにかくあこっちもデニム屋さん、まあ、これレディースかなうん多分サイズ的に靴下あ靴下安っ 7, 7足100バーツだぜ7足100バーツえぐいぜこの金額は この安さ見たことないこれは安いうん確かにでもねよく見たねあのー、すっげえダセえブランドだけどね <laughs> 申し訳ないけどなんかねもう小学生がお母さんに買ってもらってなんかよくわかんないブランドみたいなやつうんあの <laughs> 安いんでねそう確かに間違いないね7足100バーツでこの辺なんか10バーツか 10バーツ安いなうわローカル価格来てるわおお黒黒デニムいいねおじちゃん <laughs> サワディカー <laughs> エムロイハース大好き <laughs> なんかいろんなお店あるね意外となんか普段見ないよね うん、これほらユニフォーム屋さんこれ多分タイリーグタイのほらサッカーのユニフォームだよだってスパイクってる本当だあとこれ相当種類あるんじゃない多分、ね、うん、ほらこれいろんな色あるしかっこいいないや買っても着る機会ないからねサッカーフットサルはマジやる機会ないからそういや下手だしね 最後だってシーラチャーでやったけどすんげえしんどかったもんうんそうもう結構若くないからもうね <laughs> 体がきついんすよもうねあでもこの辺入ると、まあ、あの屋台コーナー飲食コーナーだでほらやっぱり見てしっかりとほらねもうコロナ対策でねほらこのビニールがね貼られてるんでこれはね安全ですよねおマスク安いよいやこれ安いね สีดำนี้กล่องละเท่าไหร่ครับกล่องละร้อยยี่สิบอืมいのそうそうそう黒い黒いからね買っちゃうかいや確か確かに買うわ黒นน่ครครあでほら結構ねいろんなものがこうやって売られてるんですわこれお菓子だこの台風お菓子スナック うん甘い甘い系のお菓子だねこれが1個35バーツで3トムライバー3つで100バーツうーんなるほどちょっと1個じゃあ買おうかなあ田中เอานี้ครับครัちょっとね 美味しいクッキークッキークッキークッキーかどうかわかんないんだけどあこれ美味しいんだよこれあはこれ結構好きでなんかちょちょチョコ風味みたいな感じの日本でも売ってそうなそうお菓子でそうそうそうこれ美味しいんだよねで2個35バーツですか。れ安い安い量結構入ってるよこれなんだ いやうまそうだなこれ、ほら油がすごいほらもうじじわじわ出てきてる油が油いいねねほらなんかバンコクで見かけないようなねそういったものもね多くてそうあおもさんかわいいサディカーอニカーやられายอะไコントรサครับอ まあ、一応携帯グッズスマホグッズみたいなの売ってるみたいでああスピーカーもあるんだおーいいねそうお姉さん可愛いからね買ってあげたいんだけどね今日もお金持ってきてないんですよ <laughs> バイバーイちょっとねパイナップル買おうかサリカトンナシャラカーいี่สิบโあเคเอาห ถุงเかそうだね3つだと50バーツらしいんですけどちょっと無理あるね3つはね家まで持っていかないちょっとしけしけそうそうこれ食べるんだったらもうね冷たいうちにねそうはあはあはいじゃあねいただきますうん甘いやつ これね甘すぎない甘すぎない、うん、甘すぎないうんでもねもうちょいね冷やしてほしかった <laughs> 意外と冷えてない飛行機が上空飛んでいくんだねこれね飛んでるね真上だね真上だからそんなブームの滑走路から出ていったのがこの上取っていくからだから飛行機マーケット言われてるのうわ真上真上うわいいね でほらここ見てよこれ多分女性用のこれあのショーパンいいね多分パジャマとかでね、うん、ほら履かれるようなやつ安いよ35バザーがねそう約100円だよこれ安いねえドン・キホーテさんが安いよねえ <laughs> それ当たり前だよ比べる対象がおかしいんだよ <laughs> だから日本イコール激安の対象ってドン・キホーテさんが比べるなそねえほらいっぱいあるもんね こんぐらい安かったらもういっぱい買ってもうその辺の女の子にも配れるね、まあ、確かにそれうんまとめ買いしてあのあげますってフリーフリーっつってね次なんすかいやちょっとね美味しそうなの見つけちゃって超安くねあのー、パンケーキなんですけどお前好きなやつじゃんパンケーキ1ッバーラカ10バーツだってよ10バーツ1個10バーツしかもこれほら なんか可愛いんだよね、ね、そうお絵描きされてるパンケーキが1個10バーツらしいんであたい焼きもあるこっち10バーツは安いな何ストロベリークリームチョコレートあストロベリークリームチョコレートが入って中に入ってるミニたい焼き俺食いたいあいいよいいよじゃあ青チョコレートだから青青アニーヌン あ見てほらほらこれスマイルちゃん、ねえこんな綺麗なスマイルする子いるいないよこのスマイルちゃんじゃあいただきますちょっとちゃんとそのさフィルムみたいなかかって超よくない衛生的だよねめちゃくちゃいいそうだからほこりかぶんないからそうめちゃくちゃいいそう10バーツでそれはいいいただきますあいやえ待ってうまいんだあったかい あのねかくないんだけど、生地が美味しいから、全然食えちゃうやつマジかうんほんのり甘いの甘すぎないでバターこっちがしっかり塗られてるからバターの風味とこの生地に練り込まれてるこのね糖質ほのかな甘みうまい、 でこれ出来ただったらめっちゃうまいよこれ忖度ないからマジかマジこれマジのやつありあり10罰ありいやこれ10罰バンクだったらこれ売れるよマジかうんそれスマイルちゃんいやこれスマイルちゃんいや本当に絵はあの別にだけど、うん、あの味はこれね一級品マジかうん10罰だし10はいできちゃいましたこちらなんですけどもこれね麻薬製品ですよねこれ麻薬でしょアウトだ うん大麻っていうの大麻麻薬はダメか大麻ってなん、なんて言ったらいいんだろう大麻あにนนี้ข้างしゃมีกัญชาใช่ไหมคこれ中に入ってるやつ <laughs> 多分葉っぱをと茹でたやつなのかなだからうんでそれとジュースをこうやって合わせてるっていうあれでなんかねあの全然あのー 酔わないというかそういう効果ないみたいなんだよただなんかもうリラックス効果があるっていうんでこれ CBC だからほらね OK アニロシャーあれなんかอัพเปิลโップはいじゃあねアップル味をね1本姉さん買ったっすね買いましたねタイマージュースタイマージュースアップル味あいいっすね正直最近ねタイでは、まあ、そのタイマー とか、まあそのまあ、規制っていうんですか、まあ、緩和されて、はいはい、なんか普通にあのなんだろうラーメン、うん、あとあのポップコーン、シュークリーム、うん、あとジュース、うん、もういろんな食べ物で扱われてるんですよ。そうですよね。もうタイ入りなんちゃら、タイ入りなんちゃらっつって、はい、タイ入りガパオもあるからね。あ、マジか。あるあるある。食べてないけどまだ。それぐらいなんかもう浸透してて、なんでまああのタイでは全然 OK です。ちょっと怖いんで僕全部飲まないですよ、ではい、本当に。よっ。 美味しいリンゴジュースマジうんなりる感じじゃないリンゴジュースマジうんなんか全然そういう香りもしないし至って普通の <laughs> リンゴジュースリンゴジュースうんまあ美味しいジュースです美味しいジュース美味しいあここはほら屋台寿司ですよ屋台寿司 え懐かしいな昔結構食べてたもんなこういう屋台寿司ぼったくられてから食べなくなったなもう屋台寿司はでその横あたこ焼きおたこ焼きじゃないですかしかもなんかあなんかいろいろあるんだほらツナチーズねサライ海苔かうん海苔えー、ほら あでほらここのクイット屋さんクイッティオルアだクイッティオルアなんだけどほらこれにもほらマリファナ入ってるほら韓国あんまり見ないですよ見るけど、うん、こういう感じであんまり見なくない確かに結構多いよねほらクイッティオこれがほらマリファナ入りクイッティオマリファナ入りクイッティオってすげえパワーワードだよなだけど分 <laughs> からない人から見たらえって感じじゃん <laughs> 確かに確かに分からないから、うん、興味も分からない好きな人だったら逆に興味を持つのかもしれない確かにね、うん でもマリファナってねほら日本でも結構芸能人とかタレントさんで結構ね <laughs> 話題になってますからね逮捕されてる方多いですからね著名人で日本じゃだめですよ皆さん <laughs> 確かに確かにこういうのは OK ですそうこういうのは大丈夫ですけどあのー、吸っちゃだめですよ でまあこの辺りがまあ飲食飲食の屋台エリアですかね、うん、いやマジでなんていうのバンコクにあるようなものがマジでないよね確かになんか結構珍しいものは多いね多いよねうんこれってもううんヤムで使われるカニめちゃくちゃ辛いこれ5匹で100バーツ安うん安い安い2 100バーツちっちゃい確かに まあ、お魚が売られてたりとかおドーナツじゃんポン・デ・リングあるじゃんポン・デ・リングあやべえ買いてありがとうございますドーナツあにあなたねかパーバーえ持ち帰りするんですか持ち帰りポン・デ・リングポン・デ・リングポン・デ・リング大好きなんでうわうまそうだな いやこれうまいよ多分นี่กハーバーห้าオッケーじゃあこの2つあสองอัน15バーツはいなんで2つや30バーツですね安い安いなんかやっぱローカルなこういうのがあるのもてかあんまり都会はないよねこういうのねないねまずまあ逆にほら都心の方なんかだとミスドもあるしさダンキンドーナツいろいろあるじゃん この辺ないからね逆にだからこういう売り方もあるじゃないうんそうそうそうでほらその向かいにはねガパのお弁当1個20バーツね美味しそうほら、まあ、ガパオとか他にもいろいろあるねほらほらうん目玉焼き付きいやうまそう安いねとりあえず安い、ね、安い安いもうでなんか人がねちょこちょこ増えてきたんですよほらで人多いよな多くなっうん 多分みんな結構ね仕事終わって結構もうねもう夕飯時なんでご飯買いに来てるんじゃないかなってバンコクのナイトマーケットとは違う違う使い方だね、うん、本当晩飯買いに来るみたいな、うん、そういうてかなんか市場感あるよねあるねあるねうんナイトマーケットっていうよりはあこれは豚豚だねタンこれは豚の耳だよねで左側タンこれはタンタンと耳とこれなんだこの左耳耳の おーちょっとじゃあ耳食っちゃおうかああいい耳が豚耳キラタレครับ OK ครับอันนี้หูใช่คคออโอเคカオマンガイ発見しちゃったんで20バーツのカオマンガイあカオマンガイครัอเค リザーサ安いよいやしかも美味しそうだしほら作りたていや美味しいよこれ晩飯はねもうカープくんカーこれうまいんだよなシンラシッバーこれうまいんだよなこれうまいんだよなアンシーカーをอれไか飲むอคむนมนมหรอนมสอคอนม 1ชิ้はいパン買いましたこれ1個10バーツですこれね中華街でも売ってるんですけどあっちかともっと高いからえ340バーツかじゃないそうこっち10バーツだからねそう買って持って帰って食った方がいいよもう本当に ほらほらでねやっぱタイ人の方々大好きなほら首をへし折られてるアジとかほらあっちにはねもうカーソイとかえー、いろいろほらご飯なんかも売ってたりとかしてでこっちがトントンヤムヤムヤムかうんでこれをもう作って自分で焼けって感じのああそこあそこでほらうんそれから茹でる茹でるやつなるほどねうん茹でるのもできるしヤムもできるし、うん、そうそうそう で小さいやつが30バーツ大きい皿が50バーツいやでもねこうやってまあ見てますけど美味しそうなのがいっぱいあるよほらサーモン丼サーモン丼ほら60バーツあサーモンほらサーモンの刺身えー、これこっちもね刺身なんかあります金額はほらうん ねタイの方サーモン大好きですからね、まあ、ちなみに僕 TJ もねサーモンめちゃめちゃ大好きですスパゲッティ屋さんスパゲッティ屋さん初めて見たなそうタイで珍しいよねでお兄さんがそこでもうね作ってくれるんですよそう絶対うまいやんえうまいと思うんですけど屋台なのにさ麺の種類めっちゃあるよねうんあるある、うん、めちゃくちゃいいよね立派ですよ เกลีはいじゃあですね先ほど買ったこちらのスパゲッティ熱々だもんこれほら湯気がやばいほらこれこれやけやけどするガチで作って めっちゃなんかガチだったし使ってる調味料がプロだったよプロそうちゃんとワインとか使ってうんにわかじゃなかったもん結構タイでパスタ食うとにわか多いんだよそしいただきますどう70バーツパスタいやなんか本格的な味なんだけどマジうんガチイタリアンそんなにうん うまいうまいうまいいやうまいし、うん、なんだろうもうちょっと本格的すぎてなんか食レポ困っちゃうぐらい <laughs> 味が味がガチすぎていやガチすぎるこれ <laughs> いやこれガチだよね、うん、マジでババジルとかのさクリーミーな感じあとこのワインの香りとか、うん、これ本当にね屋台で出しちゃいけないそうもうにわにわかイタリアン好きの僕がね食レポしちゃいけないレベルこれこれうまいこれめちゃうまいこれうまいな レベル違うもん、うん、あの人絶対どっかで働いてたよでしょ絶対あれあれすごいよあの人しかもうめも70バーツだけどさお客さんめっちゃいたよね、うん、そういやこれ70バーツ安すぎだよ、うん、いやうまいうまい本当本当だって普通にホテルとかでも出せていいレベそうそうそうそう200とか300ぐらいで出てきちゃうレベルでやそのレベルこの前だってあの患者ナブルで食ったイタリアンより全然うまくない <laughs> う全然うまいねね比較にならないねもうあれの50倍うまいね <laughs> ねこっちの方が結構豪華だよ具材もこれアロエやろもちのろんでアロエやろはいじゃあ20バーツカーマンガイもねいただきたいと思いますちょっとカーマンガイ食べる前にまずあのこのタレから味見予想通りうまい 見た目で俺判断したんだけどこれ絶対見た目的にうめえだろうなと思ったのこれ超うまい超うまいそれごめん食ってみこれこのこのタレこれマジでうまい、うん、このタレはうめえだろ生姜の感じが超、うん、日本人めっちゃ好きだそうそうそうここのタレこれうまいやつあのさなんだろう生姜のさ切り刻んだ漬物みたいなのあるじゃん、うん、あれをなんかペースト状にしたこれ絶対うまいそうそうこれうまいんだうまっこれうまいでしょこれめちゃうまい いただきますうまっあめちゃうまいめっちゃうまいめっちゃうまいこれご飯もうめえ肉もうめえこれご飯味超澄んでるめっちゃうまいめっちゃうまいねここのカオマンガイめっちゃうまい、うんめちゃくちゃうまいこれこれカオマンガ一本できたじゃん動画できためっちゃうまいよこのカオマンガこれうめえぞこのカオマンガイ このタレとさ、このライスの染み込んでるやつがさ、めっちゃいい感じに、そうでご飯まだほのかにあったかいし、でこの、ね、鶏汁がうまく染み込んでてご飯もねうまいのよいやこのカオマンガうまいうまいこれ超うまいそうこのタレがマジうまくねうんあうまっうんタレがうまいからさそうあこれめちゃうまいわいやめちゃうまいめちゃうまいこれこのタレ最強鶏もやらけ <laughs> これはちょっとそれうまいよこれここまで食いに来ていいかってあぐらいうまい正直さっきのパスタ超えました、うん、正直超えましたパスタも美味しかったけど、ねうん、でもこれもううまっこの顔なんかうまいわうん、うん、マジうまいよね、うん、あるあるあるこれマジうまいこれ全然別の動画作れちゃう TJ おすすめカー漫画もうトップ3ってこれ絶対上位入るあマジか本当にうん俺ピンク超えたもんこれピンクよりうまいでしょでしょでしょピンクも美味しいんだよ美味しいんだけど、うん、ちょっとタレがピンクより美味しいから超えちゃったタレがピンクのタレでも日本人好みだからこれ、ま、生姜の感じ日本人好きだな、うん、これ、うん、めっちゃ好きこれピンクの方のご飯も美味しいけどこっちの方のご飯の方が旬んでる味があるこれこれうまいこれうまい まあ、今回ですね、まあ、このような感じでルアビンマーケットで、まあ、食べ歩きうん、的な感じでちょっとね遊んで、まあ、巡ってみました、はい、で、まあ、結論から言いますとここねすごいと思うめちゃくちゃいい何がいいかってここで売ってる食べ物安いしうまいうまいマジでうまいそう、うん、まあ、後半の方で僕カオマンガイとパスタが食べましたけど、うん、まあ、それ以外にいろいろ買って、うん、やっぱ全体的に美味しいよねそうしかも安い安いマジ安い、うん だからなんだろう他のナイトマーケットって、まあ、食べ物もそうだけど買い物もメインだったりすると思うけど、ここは食べ歩きそうだね結構な食メインで来てもいいんじゃないかなって地元の人が晩夕食をさ、うん、買いに来てるだけあってやっぱ味もしっかりしてるよねそうそうそうで人も本当増えてきてるんでめっちゃ増えてきてる、うん、そう今日まだ平日ですけども、うん、こんだけ人がいるってなると地元の地域の方々がもうすごい愛されてる、間違いないマーケットなんだろうなと思いました、そうだからまあね この動画を見ても興味がある方もぜひ来てもらいたい、まあ、ちょっとアクセス大変だけどねそうちょっとまだねアクセス多いんですけどもしまあ来る機会があれば、うん、うん、あとはバンクのナイトマーケット秋田から違うとこ行ってみたいなんて方がいたら、うん、もう週末にでも,、まあ、そうだね、もう来るのありじゃないかなって、うん、タイのローカルの美味しいタイ料理がね、味わうことができるんで、はい、ね、皆さんマジでおすすめです、はい、はいはい、では本日も最後まで動画をしていただきありがとうございますチャンネル登録、高評価